Yo ya voy a cumplir el 3 de enero cuatro años en Barranca y con e, ellos me han apoyado y nunca me han reprochado, nunca me han humillado y entre todos comemos, hacemos la oración primero, darle gracias a Dios por los sagrados alimentos, y después comemos y ya después algunos se quedan dormidos porque ya no tienen droga. Y cuando llueve nos metemos adentro del metro y ya si llueve en la noche, ahí está ahí como un techito y ahí nos quedamos afuera del metro. Para mí no son mis amigos, son como mi familia.